Два удара и сбитая фуражка меняют дело. Целиком сфабрикованный политический процесс. Я не согласна со всеми обвинениями, которые выдвинуты против меня. Они не решаются сделать э, первого политического заключенного Токаева. Дискребитация действующей власти – это термин приговора. 6 июня э, я э, шла на митинг, на мирный митинг требуем смены этой системы. Мы требуем, чтобы власть ушла добровольно. Мы за мирные митинги. Мы хотим, чтобы полиция была вместе с народом. Есть э, такая очень неприятная и унижающая человеческое достоинство практика у наших полицейских э, скручивать просто людей, прохожих, э, мирно митингующих. Полиция Полиция а увоз граждан встала перед автозаком и просто стояла там. Зайди туда тоже! Ничего не говоря, просто набросились, набросилась группа полицейских, начала э, очень грубо оттаскивать меня от автозака, а, и в конце концов повалили меня на землю. Не знаю, вот э, в, в каком-то таком эмоциональном порыве я произошел инцидент с фуражкой. Я смахнула э, фуражку одному из полицейских, которые были там, э, со словами, что никто из вас не достоин носить форму, Потому что я действительно считаю, что э, то поведение, которое демонстрировали правоохранительные органы в тот день во время мирного митинга, оно недостойно. Потому что э, полицейские, они должны быть примером э, <clears throat> такой гражданственности, а уважения к достоинству человеческому, а, к личности, к правам и свободам. таких случаев Ася не единична вот в, своих, в своем поступке. И неспроста э, вот этот кейс, он нашел такой отклик среди многих казахстанцев, когда э, люди э, были разрывались между оценкой ее поступка и оценкой действий полицейских. И в данном случае мы видели, как в единственном числе а, молодая э, женщина пыталась противостоять э, силе государства в лице полицейских. Да действуют они ведь не на ровном месте, они действуют, возмущаясь как э, раз поступками и нарушениями прав человека, которые совершаются как раз представителями власти. И вот правозащитники — это такой инструмент а, контроля. По-английски это называется watchdogging, получается. Это как какая-то собака, сторожевые псы. И э, эти сторожевые псы, э, они не просто стоят на страже непонятно чего, а стоят они на страже именно прав человека. Я не успела достать плакат, как меня задержали четверо мужчин. Они не представились, и я думала, что это кража, потому что они очень резко меня схватили. Меня зовут Фариза, мне 26 лет, и я журналистка. Я занимаюсь гражданским активизмом, потому что так выражаю свою заботу о стране. Я очень сильно люблю Казахстан, и я вижу свое будущее здесь. Я вижу будущее своих детей здесь. Ну, долгое время же считалось, что вот женский вопрос, он такой Э, неважный, он никак не касается политики, а сейчас мы видим, что без каких-то э, политических реформ, да, изменений вообще благополучие женщин невозможно. Особенно в Казахстане, когда у нас э, очень эм, часто женщины сталкиваются с насилием, да, с бытовым, сексуальным, психологическим, экономическим и с разного рода дискриминацией, ты всегда можешь на это посмотреть как, на, э, как женщина, вот на любую ситуацию, да, и как бы пропустить э, ее через себя и увидеть, э, где там твои права ущемляются. Я говорю, это незаконно. Поэтому требую прекратить это и прошу возойти. Это марш 8 марта, когда мы вместе с соратницами эм, вышли на улицы Алматы начали требовать свои права. А, вроде бы все было нормально, ну то есть нас а, никто по дороге не задерживал, но затем на следующий день к нам пришла повестка, а, и а, например, мою соратницу Арину Осиновскую, ее осудили по двум статьям, это организация митинга и также мелкое хулиганство, потому что мы а, сожгли венок. Вообще венок олицетворял а, всех тех женщин, которые умерли из-за бытового насилия у себя дома, и вообще это была главная повестка того марша, это бытовое насилие, это закон о сексуальных домогательствах. А, и, ну, я получила статью за мелкое хулиганство, вот как раз за сожжение венка. И а, как бы мы не пытались объяснить, что мы вышли, почему мы вышли на марш, да, защищать права женщин, а нас за то, что мы об этом говорили, наоборот, <laughs> осудили, и это было максимально несправедливо, и мы, мы потом подали апелляцию, мы ее проиграли. А сейчас э, мы подали Верховный суд, но ответа не получили. Но мы собираемся пойти дальше в комитет ООН по правам человека и отстоять вообще право на мирное собрание и право говорить э, о, о, о тех правах, которые ущемля, ущемлены, ущемляются, нарушаются в Казахстане э, и а, ну, это такой показательный пример, что нам запрещают даже открывать рты, да, и говорить, что нам не нравится. Здесь мы видим вот эту прямую связь с возможностью реализовать свои права человека. В данном случае активистки, они же не просто выражали э, какое-то свое мнение или свои убеждения, они э, делали это как раз вот в публичном пространстве. И благодаря чему? Благодаря нашему праву на свободу мирных собраний, на свободу слова, на свободу объединиться. А, и когда были заведены административные дела в отношении активисток, здесь мы видим вот это вот как раз сразу встает вопрос, и вопрос этот встает э, не к активистам, и, активисткам самим, потому что они ничего предосудительного с точки зрения прав человека своими действиями не делали. Они воспользовались общественным пространством, пространством города, они доносили какую-то информацию, мирно доносили эту, эту информацию. И э, когда им э, предъявили вот эти вот э, административные санкции в виде мелкого хулиганства, это а, не просто вызывает вопрос и озадачивает, это возмущает, наверное, и оскорбляет, потому что а, возможностей для реализации прав человека должно быть много, особенно если эти возможности, а, они, как правило, в 90% случаев они мирные, то власти должны способствовать реализации вот того, что вот в этом случае активистки феминизма, феминистки хотели выразить. Суд над гражданским активистом Альнуром Ильяшевым уложили в несколько заседаний. Активисту вменяли распространение ложной информации в условиях чрезвычайного положения. Уголовное дело против Ильяшева возбудили из-за двух постов в Фейсбуке с критикой партии власти Нуротан и видеообращения к ее лидеру, бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву с призывом уйти из политики. Конечно, все это происходило на фоне пандемии, которая охватила всю планету акция «Окупай Нуратан», то, что мы 5 марта проводили в а, Алматинском городском филиале этой партии, пришли туда с э, определенными требованиями, ну, предложениями, так скажем, к партии власти, э, чтобы э, их постаревшего лидера Нурсултана Назарбаева, они, так скажем, освободили с поста председателя, потому что я считаю, что ну, он Э, ну, ему тяжело уже в таком возрасте э, эту функцию выполнять, <laughs> поэтому лучше было бы, чтобы и для всего общества, в том числе, это был бы хороший сигнал такой на, на начале изменений. Но ну, перед этим единственное, что успели сделать, это попытаться взять интервью у Баужана Байбек, правой руки Султана Назарбаева э, в партии Нуратан. Э, он э, длительное время не выходил. Как нам потом, учитывая то, что приехали э, люди с Акимата, попросили нас покинуть это место, возможно, у него какие-то опасения были, что он с нами столкнется и услышит какие-то неприятные вопросы, там, неудобные для него, точнее. И, и там первый раз прозвучало о том, что если вы сейчас не уйдете, то мы вас будем арестовывать. Но потом эта угроза, в принципе, материализовалась, то, что 17 апреля Э, уже в тот период действовал режим чрезвычайного положения. Свободу Альнуру! Свободу Альнуру! лишают нас права. Они лишают наш, нас права на справедливое судопроизводство. Нет онлайн-суда! Нет онлайн-суда! Нет онлайн-суда! Нет онлайн-суда! Так, за 20 лет существования партии Нуратан, как мы это сделали, там, с нашими такими вроде бы маленькими, простыми акциями, там, ну, хоть и публичными, еще никто не ронял партию Нуратана и их репутацию. Хотя ну, мы просто приходили задавать вопросы, очевидные для всего общества, почему так много э, коррупционеров оказывается, которые, ну, занимая высокие должности, там, будучи акимами, э, их заместителями, министрами, они все, по сути, э, являются членами партии Нуратана. Активизм правозащитный, он многогранен. И в этом году у нас было больше а, возможностей, чем никогда, чем раньше. А, для проявления вот такого правозащитного активизма, вопреки или благодаря ли той пандемии, которая разыгралась в мире. И возможности для такого активизма мы видели в действиях э, многих горожан, несмотря на то, не только горожан, казахстанцев я имею в виду, несмотря на то, что все были вынуждены сидеть дома, а, общественное пространство было ограничено, но когда выдалась возможность, например, воспользоваться этим общественным пространством для каких-то публичных акций, то а, граждане не применули им воспользоваться и делали это очень активно. Ребята, всем привет! А, все нормально, все будет хорошо. Само по себе искусство, оно не ставит себе целью э, сделать жизнь человека лучше, сделать э, так, чтобы права человека работали, чтобы конституция <laughs> работала и все прочее. Это не задача искусства. Если ты им занимаешься, то у тебя есть э, какие-то способности, какие-то какие, -то, рычаги, чтобы можно было э, использовать свои навыки. Ну, важна твоя позиция, гражданская позиция, ты можешь это сделать. Ну, в том числе и своими навыками. Вот, и, и, допустим, акции там прошлогодние с баннерами, это активизм, а, но я не называю это искусство, и ну, такая задача не стоит даже. То есть э, там вопрос совсем о другом был. Э, но мы помним эту историю с э, «Фокус Казахстан», когда четыре большие выставки были да, за рубежом, и из-за того, как у нас все это делается, на системном уровне, какая у нас коррупция, как у нас воруют, э, вот тут как раз искусство и имидж нашей страны, они очень сильно просто ниже плинтуса просто падают. Не искусство падает, а, а вот эта поддержка, искусство, само отношение к художникам и те условия, но ну, они просто ужасны. Но ну, после, после таких случаев э, э, художник может просто задуматься, а зачем мне здесь э, вообще жить, зачем мне там столько сил тратить? Ну, я лучше, наверное, поеду куда-то за рубеж, где мои работы не будут э, бросать в аэропорту, да, и чтобы они в заложниках там оставались из-за того, что э, подрядчик украл деньги, который непосредственно связан с Министерством культуры. Ну, это системная проблема. А, как правило, творчество, оно заставляет задуматься. А, и когда речь идет о правах человека и о том, насколько творческая мысль а, выражает тему прав человека, мы начинаем не просто шаблонно думать о правах человека и не просто там буквами какими-то из Конституции, из Всеобщей декларации прав человека, мы проникаемся глубиной вот этой ценности прав человека. Почти 6 триллионов тенге, в переводе на американскую валюту 13 миллиардов. Сумма умопомрачительная. Казахстанцы, услышав заявление президента о том, сколько денег выделило государство на борьбу с коронавирусом, невольно возмутились. Людям стало интересно, куда и на что за два месяца потратили такую сумму. Видимых результатов, по их мнению, нет. Когда я создавала про тенге, я рассчитывала на то, что у казахстанцев действительно сформулировался запрос на то, чтобы государство отчитывалось перед ними о бюджетных тратах. Что казахстанцы, э, с учетом того, что качество жизни их сильно упало, э, насколько я знаю, в этом году, с 2011 года, у нас в 2020 году самый низкий показатель по уровню, э, наоборот, возрос показатель по уровню бедности. То есть казахстанцы стали беднее. В последний раз такие показатели были в 2011 году. Плюс еще ухудшившееся положение э, на фоне пандемии – и у них возникает вполне закономерный вопрос, а, где деньги? Эта пандемия, она очень показательна в каком смысле? Потому что а, когда а, пришел коронавирус, было понятно, что нужно усиливать финансирование по целому ряду социальных сфер, в первую очередь здравоохранение – но э, проблема в том, что вот это усиление э, финансирования, очень многие на местах люди, которые ответственны за э, профильное финансирование этих средств, восприняли как экспо, универсиаду, день столицы. И по этому же принципу начали тратить эти деньги, то есть не по назначению, понимаете? То есть это покупка, там, я не знаю, костюмов химзащиты по, защ... по завышенным ценам, это отсутствие медикаментов в аптеках, да, это отсутствие кислорода в больницах. На западе страны острая нехватка дыхательных аппаратов для больных коронавирусом и пневмонией. В Атырау чиновники обратились с просьбой купить ИВЛ для больных к спонсорам. То есть э, и при этом на фоне э, новостей о том, что э, деньги идут, причем идут миллиардами, да? Спрашивать надо на каждом уровне, начиная от заведующей детского сада, заканчивая министрами, акимами, президентами, э, где деньги? Вот. И чем больше людей будет задавать этот вопрос, чем больше будет масса этих людей, а, тем больше шансов, что качество нашей жизни начнет немного улучшаться. Журналистика помогает отражать а, те нарушения прав человека, которые существуют, а, и не, не просто придавать огласки случаи нарушений прав человека, но журналистика имеет целью создавать какое-то общественное мнение вокруг этих нарушений прав человека. Меня попросили рассказать с позиции журналиста и блогера об одном важном праве, что касается каждого казахстанца, что прописано в нашей Конституции, но с которым в этом году были особенные проблемы. Это право на доступ к информации. Нет, с ним в нашей стране всегда было не очень хорошо, но в этом году проблема обострилась особенно. В год, что войдет в историю всего мира как год пандемии коронавируса, начинать утро с просмотра новостных лент стало важным ритуалом. Из этих новостей мы должны были получать правила поведения на ближайший день, ближайшую неделю и даже месяц. Что можно делать, что нельзя. Можно ли ходить на работу или вообще выходить из дома, а если нельзя, то почему, а когда можно будет, а что там с лекарствами, как добиться информации, если твоего близкого увезли на скорой, а почему на него не хватает кислорода и нужно искать самостоятельно. И таких вопросов каждый день было очень-очень много. А с ответами была катастрофа. По сути, в этом году казахстанцы не столько боролись с коронавирусом, сколько с неспособностью получить получить информацию от государственных органов, на которые они имеют полное право. А если получали информацию, то вопросов становилось еще больше. Только в том случае, если власть научится вести нормальный, открытый и честный диалог со своим населением по всем вопросам, не только здравоохранения, но и образования, обороны и так далее. Только в том случае, если власть начнет держать отчет перед людьми за свои действия, за то, на что идут государственные деньги, как нефтедоллары, так и налоги. Вот только в этом случае есть шанс, что мы начнем выходить из того пике, в котором сейчас находимся. ең соңғы мне нужно. үшін өте күтпеген жыл болды мен ойлаған нәрселерден мүлде басқа жағдайлар болды мен сосын бағытымды да өзгертіп мәселен жүз пайыз сенімді болғам осы мәселен саяси қозғалыстардың басы қасында боламын түбіне дейін соңына дейін жетемін деп бірақ мен қозғалысты бастағаннан кейін әрекеттерді жасағаннан кейін байқап отырмын өйткені мен иә қозғалыстың мүшесі бола тұра мен мүмкін бір жетістіктерге жетермін қоғамға пайдамды тигізермін бірақ егер мен мысалы керісінше адамдарға өзінің құқықтарын көбірек айтатын болса менің пайдам әлдеқайда көп болатын еді мүмкін біздің елде республиканизм идеясын қолдайтын адамдар бір ғана бір 15-20 пайыз болатын болса немесе 30 пайыз болатын болса ал мен мысалы құқықтық жағынан адамдарға көмекті мысалы 100 пайыз адамға көрсете алар едім деп сондықтан осы жылдары бұл пандемия да әсер етті біздің ойларымыздың құндылықтарымыздың өзгеруіне қатысты бірақ түпкілікті мен ойлаймын түрлі аймақтарды аралап келген кезде қайта керісінше бұл активизмнің өзі жалпы саяси адамдарға сауаттандыру құқықтарын түсіндіру бұл өте қажет өйткені өңірлерде қайта керісінше бұрын мысалы саяси мүлдем бейтарап деп саналатын жастардың өзі бас көтеріп кәдімгідей олар да қызыға бастады олар да өздерінің құқықтарын талап ете бастады сондай бір батыл әрекеттерге ы, бара бастады бұл мені одан сайын қанаттандырды сондықтан мен ары қарай жалғастырамын деп жүз пайыз сенімді болып осындай бір шешімге келеді келіп отырмын Казахстанцам, наверное, как всем в принципе, можно пожелать эм, а, осознать себя носителем прав человека. Мне очень нравится фраза, которую я часто использую, что человек не потребитель прав человека, а каждый человек носитель своих прав. И очень важно осознать это, а, а, что права человека не спускаются тебе сверху, что они не дарованы тебе э, кем-то, что они есть у тебя не потому, что они прописаны в каких-то законах и даже в Конституции. Нет, люди рождаются со, со своими правами человека. А, и когда ты осознаешь себя носителем прав человека, то повышается тем самым спрос на эти самые права, повышается требовательность, повышается гражданская а, активность и гражданская бдительность. И вот, наверное, все это оно и, если не делает из каждого и каждой из нас правозащитника, правозащитницу, э, это делает нас, э, наверное, вот такими гордыми носителями тех самых прав человека. Thank you